哥，我被打倒了，快点来拉我！我来了，我来了，咋的？又被别人打倒了？他抽我屁股！哎呀，我服了我。咦，怎么拉不了啊？你按 F 啊 F 啊！我按了，我按了 F 啊，没反应啊！哦，你快点都来读了，你咋那么费劲呢？啊，我拉了，是不是 F 键坏了？不那个兄弟兄弟兄弟，不是你别别吼了，你队友搁对面呢？啊？就对面对面对面。 你瞅一眼对面，不是，那你在这干嘛？啊，我拉队友啊！不是你队友搁这边呢，搁这边你拉我队友干啥？搁这，你队友搁这，救我！哦哦，这样。